masalasida ijro etib bersak rahmat san'atkor qarsakkazor deydi bizni dono xalqimiz sog' bo'ling G'ulom Darvesh studiyasi taqdim etadi. aslo tarixi ham bo'lmagan Mikhail Bugakovning Ivan Vasilyevich nomli pyesasiga o'xshatmas. G'ulom Daveshning ikki boja o'z sevgilisini o'zgartiradi asar asosida suratga olinmay qolgan film namoyish etiladi. film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Mashhur voqea Assalom, bizlarni kutgan Thank you. qarang sizni grimda tanimayapman kimsiz sergey bondarchukmi yo'q yuriy nikulin yo'q yo'q yo'q yo'q yo'q yo'q o ajab innokentis martinovskiy poshna sen maraz tanishim tanishim siz iye boja qalaysan bu dollarda ko'rinmay ketdi mana keldim va'da va'da esingdami bir qizni ko'rsataman deb rosa quloqqa tepganding har kuni o'sha qizni o'ylaganim o'ylagan aytgancha o'zimni sevgilim bor deganing-ku, nima bo'ldi boru lekin u menga to'g'ri kelmaydi ana u kuni menga nima dedi degin nima dedi ha aytgancha demak senga boshqa bir suyukli yor topish kerak shundaymi shunday kel hozir men senga bir qizni ta'rifini aytib beraman qadim qadim zamonlar bir go'zal bo'lgan ekan menga ta'rifi emas o'zi kerak e bor bor bor e senga ishonib o'tiribman e, men ketdim o'sha qizni ko'rsatsang bo'ldi o'zi sen sevgini qayoqdan ham bilarding a voy sevgini men bilamanda e ham bor uncha ko'p emas besh oltita gapini qarayu o'zi bir otboqar bola bo'lsang a qizlarni sen sevishga o'layma u gapimga javob beramanu hamma qizlar menga kelib nima deydi bilasanmi xo'sh nima der ekan segaman segaman segaman lekin shular ichida bir go'zal qiz bor edi ismi nima edi o'sha go'zal qizingni biz juda baxtli edik ey, ey, ye nima bo'ldi xomush ko'rinasan hozir qani o'sha sevgili san tilim aytmasam dilim a tashlab ketdimi la bo'ldi yorni suysam ot yig'lar otni suysam yor yig'lar yorni suysam ot otni menga qara adriyam boja otni qo'yib tur sevgilingdan gapir nima uchun tashlab ketdi o'zi o'zim o'zim o'zimda gunoh shu ko'zimda gunoh dard kelganda sabr qilib baxt kelganda shukur qil taqdirdagi bo'ladi e qo'y o'sha qizni e, buncha ohu faryod qilasan axir kecha shunday yaxshisi oshna boyagi sevgiling bilan achondashib yurganingga shukur qil qanaqa edi o'sha yoring mani yorim Mani yarım Şili şili yarım Yalgızgina yarım Şili şili yarım Vay tuğba Şili şili yoran bo'larkanmi? Şili şili go'sht bo'lishi mumkin, şili şili somsa bo'lishi mumkin, xuddi kebab, tabak. E, menga qarab, qorning ochmi? Ha, ozmas. Ovqat yemasam bo'lmaydi. Yemasang nima bo'ladi? Kurban bo'laman. Kurban bo'laman. sevgiling bo'lsa pazanda bo'lsa ovqatlar pishirsa qanday baxtlisan e oshnam hozir ikkalamiz shu yerdan o'z baxtimizni izlaymiz misol uchun ro'parangda bir chiroyli qiz o'tiribdi nima derding aytishim aytishim shartmidi oshiqligimni o'zing sezmading DKO Oğuzhan Kıvrıyor Karmancı Sonra Anlat konuş bilmeyi şey sattım Lekin haz mana shu yerdan o'z baxtingni ko'r Yaxshi fikr Yasha Sendan boshqasi o'lmasin Xo'sh Mana shu qizni hoziroq sevaman Qarang bo'ladimi Xo'sh mana bu chi bo'ladimi плачь. А я qo'shiq aytishlarga yo'l qo'ymayman men yo'g'imdagi qiyshiqondan chiqib ketdilar reportajlaring yaramaydi ommaviy zamonaviy qo'shiq aytish lozim qanaqa edi haligi boru to'g'risini aytsam men sevadigan qizga judayam o'xshab ketar ekan endi oshna bu yog'ini menga qo'yib beraver voy nimalar deyapsan bu qiz meniki xo'pmi muhabbatni olib qayoqqa solmoqchisan boja a sen boja desam a sen o'rgang boja ekansan e qo'y aytgancha qizning ismi nima ekan so'ra so'ra e, ismi shariflar nima ekan ismi nima sizga to'xta to'xta meni maqtab qo'y men kimman men sizga aytsam bu bola aqlli dono bu bolaga uyat ishton kiymay yursa ham uyat ishton kiymay yursa ham paycha bo'lib chopib shirin bola nima qarang birodar restoraningizni alohida xonasi yo'q tezlik oshib qolibdiyu og'ayni shohni ishiga aralashma nimalar deyapsan qizni qani arazlab qoldi voy bizni arazladingizmi arazlamagan söyle, lafları sakın söyleyin. Buna ne geldi. Yaşasın, yaşasın. Bunda gülen gel var. Gülen ben. Hadi yardım ben. Gülen gel. Bana sizler boşa çok, çok diyiciler. Anlayın mı ribatini? Şahların mazarı böyleydi. Dola geldi. Ribatçıların kıymeti bu. Şahların şu zararlı kuralım tünem düzgün tilkin gösterip duruşları gerek. Zarol jurnalı da niyet nikeleri qayta ishlanmaydi deyishgan hammasini aytasan ulug'shor kecha kunduz asalaridek tinim bilmaysan margoh ahvolimga tushunadigan faqat siz siz yana bir yumkadan desak xuddi hind filmlariga o'xshab yaxshilik bilan bo'ldimi